show your soles ankle crossed with can you reply me i am deaf okay okay bro आपको मिल जाएगा यार ब्रो ब्रो ब्रो तुम्हारी आईडी ठीक है यार मिल जाएगा डीएम का रिप्लाई मैं दे दूंगी यहाँ से फ्री होके ठीक है मैम लिख आज अपनी सर्विस कटवाने गई हूँ हाँ, लगता है आज अपनी सर्विस ओके यार okay it this time. Jahangir आप एक घंटे से तंग कर रहे हो यार जब से लाइव शुरू किया तब से तुम्हारी रिप्लाई आ रही है फजूल ही आ रहे एक बात का एक दफ़ा जवाब मिलता है ना आपको वेट कर रहा है आपके friend welcome everyone welcome yes session कब मिलेगा यारा मुझे डीएम कर देना सेशन में आपको लाइव के बाद आपको रिप्लाई करके बता दूंगी ठीक है घंटा तो नहीं यार चुप कर दो जास नोटी डॉक हेलो जो पीछे बोल रहा है उसको ज़रा हाय मिर्ज़ा चलो एक दफ़ा सारे भाव भाव करके दिखाओ कौन सबसे अच्छा भोंगता है जानी वो आप डीएम डीएम में आ जाना नोटी आपको पता चल जाएगा ठीक है आपको डिटेल दे दूंगी माँ उफ तुम्हारी वो पिक जिसमें उल्टी लेटी हुई है एक बार एक पिक फिगर चलो यार जल्दी से बहुत करके दिखाओ ओ वाह नोटी बॉय डोगी बस एक ही कुत्ता था जिसने भूखा है कॉल पर लो इसको बड़ी बड़ी भूख welcome everyone welcome Usman Hi Emma. welcome. Welcome Amna मुझे सेशन लेना है आपके माल आपसे मालकिन नोटी डॉग आपको बोल दिया मैंने यार आप डीएम कर देना आपको मिल जाएगा बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो वाह इससे भी अच्छा कोई भोंक के दिखाए मुझे चलो जल्दी से भोंक के दिखाओ आपको फीट का क्या ने बोला था आपको फीट का किसने बोला मुझे पता नहीं नहीं क्यों छोटे यार बस ये ठोकर लगी थी एक टूट गया तो इसलिए सारे कट कर लिए वेलकम डेली वेलकम क्या नहीं strength. हाँ नोटी डॉग तुम कुत्ते हो It's your, it's your 20 years. चलो यार एक दफ़ा सारे भोंग के दिखाओ फिर मैं जाऊँ क्या हुआ मिर्ज़ा हंसी से क्यों सबसे बड़े कुत्ते हो तुम तो। जी बोलो यार सारा ऑन द फ्रंट कैम्प ये लो यार हाँ ये सब कुत्ते हैं जो भोंक रहे हैं यार डीएम में रिप्लाई मैं कर दूँगी यहाँ से फ्री होकर लाइफ ऑफ करूँगी फिर मैं आपको कर दूँगी ठीक है मैम जाटू आपके फिर ओके okay. यार नहीं है ना इतनी देर से वही तो बता रही हूँ मैं तुम्हें अंदर है वो उस पर एक लगा हुआ ऑलरेडी हेलो चेंज कर लो मानो लाहौर से हूँ रुको यार फिर जाना पड़ेगा एक minute hello I 下にだけ抱えてもらうので、うん、取れるんですうん No, no, no no, no.